رفتی و بی تو کار دل من چه زار شد غم بر سر غم آمد و هر غم هزار شد گوی زمین به چنبر بیوانگان افتاد کار جهان به کام دل کار شد زن آب زیر, زیر کاه نگه کن که ناگهان پتکی نخورده پیکر خارا قبار شد آن شاخ مو که صد خوم از او باده می گرفت بر باد رفت و یک سره بی برگوار شد ای عشق خون ببار به صد چشم و یاد دار سرها که در هوای تو آونگ دار شد چشم گشایشی دیگر از آسمان مدار دست دعا نگر که بگردید و دار شد تاثیر خوبی برای مذهبی را شعری که شوق زندگی و شور عشق بود دردا که بر نوشته سنگ مزار شد پایان قصه قارت خونین باغ بود بعد از هزار سال که گفتی بهار شد آری چراغ روشنی آموز سایه بود آن چشم روزگار که بی روزگار شد هیچی نباید اجازه چاپ بیارن در واقع ممیزه فهمیده؟ نه نمیدونی چی نفهمیده اشاره به چی داشته که نفهمیده چه آشکاره در حرف میخوام یه بیت سوایی که بود آخر شعر بخوام شعری که شوق زندگی و شور عشق بود در دا که برنوشته سنگ مزار پایان و قصه غارت و خونین باغ خونین باغ بعد از هزار سال که گفتی بهار شد بهار شد بهار انقلاب بعد اون رو دارن نسیمه